Почему некоторые люди не хотят иметь детей? Это действительно хороший вопрос. Интересные такие люди действительно существуют. А вообще сейчас популярен термин из английского языка «child free». Он переводится буквально следующим образом child ребенок, free свободный, то есть свободный от детей. А По-русски существует другой термин демографический, добровольно бездетный. Ну, это, в общем, об одном и том же. То есть у людей здоровье позволяет им иметь детей, но они просто сами не хотят и сами от этого отказываются. И вот, значит, они появились, получается, где-то вот как такая группа, свободные, увлекающиеся различными сторонами, другими жизнью, где-то с начала 70-х годов. Их стали изучать примерно в это время, и где-то к 80-м о них уже заговорили. Исследовательница канадская Виверс, она написала об этом книгу и несколько статей. Она, в принципе, еще жива, но уже отошла от академической деятельности. И, собственно, вот эта э, классификация, а, которая вот говорит о том, кто такие child-free, вот, что они бывают реджекторы, то есть им не нравится все, что связано с детьми, и аффекционада. Аффекционада — это, это вообще испанское слово, от э, слова affection, которое интернациональное. То есть э, привязанность, которая слишком привязана к своему бездетному стилю жизни, которому настолько нравится, что они уже не хотят его никак менять. Вот эта классификация принадлежит ей. Она исследовала качественными методами, и вот она об этом впервые написала. Собственно говоря, ее вот эти первые выводы до сих пор никто ничем не опроверг. Ну, есть, конечно, там люди, у кого идеологически другие взгляды на это, но это другой вопрос. А скорее их только дополняли. А, но до этого, до контрацепции, в принципе, челфри тоже существовали. Христианство допускало возможность уйти в монастырь. То есть монастыри для женщин, насколько я знаю, распространились где-то в районе тысячного года, после Рождества Христова до этого их не было. И до этого, наверное, вообще люди жили спонтанно, и там были немножко другие проблемы. Но выбрать бездетность можно было вместе с выбором отсутствия брака, то есть вместе с выбором отсутствия секса. Это было всегда и для мужчин, и для женщин это было доступно. Есть такая вещь, как, например, европейский тип брачности, который начал развиваться с 1300 года, ну, начиная там с Финляндии и, до, и дальше на запад, э, очень большие пропорции людей не вступали в брак, и мужчины, и женщины. И, соответственно, отчасти это было связано с тем, что они не хотели детей. А почему они их не хотели, другой вопрос, мы не можем их спросить. Но есть, например, очень интересная история с Ирландией, которая сначала такой не была. А, и потом там в 1830 году случился очень сильный голод. А до этого там все вступали в брак, и все имели очень много детей. Ирландцы любят иметь много детей до сих пор, хотя сейчас там уже тоже идут свои процессы. И вот тогда у них очень многие умерли от голода, потому что просто земля не могла прокормить столько людей. Невозможность кормить детей тоже может быть причиной, почему их лучше не иметь. А, и тогда у них почти 50% после этого мужчин перестали вступать в брак, потому что пока у них не было вот своей фермы, и они не были уверены, что вот, вот она картошка, вот она еда, э, то, значит, вот тогда уже можно было жениться. И, соответственно, и женщины тоже не вступали в брак. Случилась, конечно, еще иммиграция в Америку массовая, то есть как-то люди эти проблемы решали. Ну, вот так вот это было. То есть это, нельзя сказать, что они это делали с большим удовольствием, наверное, они все-таки хотели бы не так, но это все-таки был их личный выбор. Среди child-free, добровольно бездетных – много единственных детей в семье. Что такое единственный ребенок в семье? Это человек, который не видел, как растят младенцев, как правило. Особенно если он еще растет в таком обществе, где, в принципе, вообще у людей мало детей. Он может видеть бездетных дядюшек и тетушек вокруг себя и может не видеть за все детство ни одного младенца. Он не включен просто в эту тему, он не представляет себе, как это все устроено. Ну, есть еще, конечно, всякая идеология, что это связано с эгоизмом, что единственный ребенок эгоист обязательно. Ну, ее, так сказать, серьезные исследователи не подтверждают. Хотя, ну, какое-то вот это вот ощущение, что вот я один, и я всегда был один, и вот как же это, я буду еще и размножаться. Возможно, тут есть какой-то психологический компонент, но статистика подтверждает, что да, э, единственных детей среди челфри очень много. Что еще? Еще это часто бывает наоборот. Старшие дети из многодетных семей. Опять-таки это бывает связано с тем, э, что Э, в обществе не только многодетные семьи существуют, и они могут сравнивать жизнь своей семьи с какими-то другими. Они видят, боже, мы так ужасно трудно жили в детстве. Я все время должен был кормить, там, мыть, и помогать, ухаживать за младшими братьями и сестрами. Господи, зачем же их было так много? И такие люди иногда говорят, я вырастил всех своих детей в детстве, мне больше не надо. То есть если вот родительство, материнство и отцовство, в данном случае это работает для обоих полов, понимать как процесс, как работа – то человек эту работу уже выполнил в больших количествах, в больших масштабах, а ему больше не надо, больше не хочется. Вообще вот все эти темы, они э, как-то показывают, что просто рождение детей – это не продолжение рода для большинства людей, или продолжение рода там составляет какой-то очень небольшой, незначительный элемент для очень многих людей, которые об этом думают. Есть те, у кого были с матерью какие-то неопределенные отношения и в детстве, и кому она говорила, что вообще детей иметь плохо – но тут бывает по-разному, то есть тут нет такой четкой корреляции. Среди них много атеистов, то есть тех, кто не верит ни в какого бога. Ну, в любом случае, атеисты и люди такие, как по-английски говорят here and now, то есть здесь и сейчас. Вот все, что есть, это то, что есть здесь и сейчас. И давайте посмотрим, говорят они, на родительство с точки зрения здесь и сейчас. Сначала у вас большой животик, потом у вас страшный процесс родов, потом вы кормите грудью, и вы привязаны к этому человеку, и потом вы тоже к нему привязаны, потому что вы его еще и растите. И вот что, собственно говоря, в этом такого? А когда вы умрете, он там будет вашим продолжением, так вы этого все равно не увидите, и вообще какая вам разница? И вообще это вот отдельный человек, человек, это не вы. Это человек, который уже живет для себя и своей жизнью. И поэтому вы об этом думаете только с точки зрения альтруизма. Готовы ли вы, а, опять-таки, английских несколько фраз, стать родительским материалом и, и вообще песком под ногами вот этого нового поколения? Если посмотреть на это с такой точки зрения, то действительно, опять-таки, возникает вопрос, а зачем вообще тогда действительно иметь детей людям с точки зрения их собственных мотиваций? И вот в книге одной из исследовательниц, которая изучала Child Free, приводился даже пример обычных простых людей, ну, мещан, фактически она их почти так и называла, э, такой бездетной супружеской пары, где жена была очень увлечена тем, что вот у нее очень красивый дом, и она боялась, что дети нарушат порядок и красоту в этом доме. То есть, может быть, даже такая причина.